Tak jaký jsou tvoje pocity? Na pocity mi sereš, ale pocity jsou nejdůležitější. Je to je hlavička na skalpech. Tady jsme v takovým, tam je chatička, tam jdeme na pivánko zasloužený. Chodí různí pěšáci a taky tady jezdí, tak se vozejí sáně, jo. Tady na, na těch sáních jezdí krásně dům. Tady už je alpinistka hlavička. Takže můžeme dát online přenos. Takže Fischer. Páse někdo. motylová, vázání friči, Čepice Phoenix.